Olá e sejam bem-vindos a mais um Per Responde. Vamos! <laughs> Edição todo mundo feliz, porque todo mundo teve semana de carnaval e finalmente tivemos o nosso primeiro 2x0, desencantamos o CBLOL. Agora vai, gente. Agora vai, acabou a crise. De vez, Falou finalmente, crise. decretado o fim Essa da crise. crise foi muito fraquinha, nem deu medo. <laughs> deu não? Não. Não deu nada. So let's start with a question for everyone. How do you guys feel after that 2-0? Do you guys think you showed what was practiced? do you think that is the maximum performance that this team can have? <laughs> <laughs> is this our maximum? I hope it's not. I'm happy. Nice. Are you guys happy? yes. I'm really happy. We practiced a lot of things this week and we could win because of that too, like Meron. Inclusive uh, against Loud, they showed the, they showed the communication and when we did fast Baron, Robo was saying don't go bot because they can rush Baron. Yeah. And, then Croc was saying no, they can't. They can't. They <laughs> can't. no, they can't. It's fine. You it's fine. Yeah. yeah. And in the end of the game, uh, when we were like hitting Nexus, Robo complained and said, "Ah, my bad. I should have banned Jace." <laughs> <laughs> so for them, they just lost because of open. <laughs> because open. of Wiser, people are asking you, how do you feel being the main character for us this weekend? Of course, it's really good. I will focus on my performance, my training, and I will try to keep have good performance. Uh, do you feel something special by like having a lot of MVPs this split, or you don't really care about that? You are first one, right? Oh, really? You and yeah. someone else. Someone I don't remember, else but both, both has one. three, I think. Actually, I like, don't really care about it, and also at the important team, it's better we share MVPs. Like some game bottom carry, some game mid carry, some game jungle carry, something like that. So. Yeah. And fans wanna know too because in on, on Sunday match against Loud we had like a, a, huge crowd as always, you know, cheering for for both teams. So they wanna know like if it helps us when we are playing or if it disturbs us in, when we are playing, and if you guys can listen to the crowd inside the game when you guys are playing. Of course we can listen. We can't listen to each other. <laughs> Pior que às vezes, desde a, desde a hora do draft, assim, às vezes tá, o pessoal tá tipo, tão animado que até pra falar ali a gente acaba gritando ali pra, pra conseguir se ouvir, é bem difícil. Inclusive no domingo, quando aí depois acabou o draft, eu e o Diego a gente subiu pra salinha, a gente chegou e falou, meu Deus, não consegui ouvir nada. Eu falei, eu também não. <laughs> Não foi freestyle o draft, cada um pegou o que... É, porque era, tava pra ouvir, né? É, mas é legal. Does yeah. it disturb you guys? Or you guys can play like no. for, for me specifically, always helps. I feel much more excited when I can hear the fans like screaming or uh, cheering. So I like a lot. The only time it's kind of hard is when we are trying to fix sound, you know? So like I need to know if I can hear Wiser during the game or not. <laughs> And I <coughs> literally can't hear anything. So I don't know if it's good or not. And then, so it's the only hard time. when talking about crowd. Did you know already about this rivalry against Loud that CBLOL has? Do you feel something special when you play against Loud? Or? Play like something different. É sempre um confronto especial. Clássico. Um Clássico. Clássico. Aí com a LTZ ele não sentiu <laughs> é, a gente perdeu, inclusive. perdeu. Damage. Ah. Os fãs querem saber. What did you think about jurídico damage? <laughs> Now you <laughs> can't say that you only receive bad words from defense. And explain why. So what is Damage has his own fan club, you know. Yeah. Hurry! Yeah. <laughs> yeah. fan club. Yeah. I wanna, I want join there. <laughs> it's so fun. I, I really like. They gave me a picture, you know. A paper. Yeah, paper with a lot of photos and was really funny. Juridical damage kinda means like é, tipo, legal damage, you know? Ah, law. so kinda saying that they are there They are lawyers. lawyers protect him, you know, defend him, the, the ones who attack him. <laughs> Another question now for everyone as well. We saw everyone with a much better individual than in other weeks. Do you think the patch was the biggest influence for that? <laughs> <laughs> or it was something else? meu pet. Compramos então, Riot. I like to think we are going well. You know? nem mudou muito. If it's bad things, I don't care. I it's because it's a good week. Yeah, let's, pre you let's pretend we are better. É, o Pedrato falou bem, acho que a gente tava tendo boas semanas de treino no geral. E o pet nem mudou muita é, coisa. É, então. Eu tô falando muito dos supis mini, mas... É esse o né? ponto que querem tocar. É, que eles, é. Tão... eles, não querem perguntar especificamente isso. Não querem perguntar pra mas... mim. Fica ah, melee esportivo. Yeah. É. <laughs> Yeah. o jurídico já vai ser acenado, Claro que que o pet às vezes entre um boneco que a gente é mais confortável, mas, por exemplo, a Mumu e Pop, a Mumu já tava tá aparecendo e Pop não deu nada, tá ligado? Da então, cartola, então acho que a Z também já tava tá aparecendo. We have one question here about your então. Pop. Why did you choose to, to go Pop? And why did, how did you get better with Pop? eu juro. Perguntaram como é que você melhorou tanto de pop Eu sou bom de fábrica desde ano passado. Só pop era mal falado No começo era. É, né? era, era mas todo mundo. falava que o Kaká não queria jogar de ah, pop, que o Kaká brincava também. Todo mundo era meme. O Carioca era passado, ele não sabia que a ult da pop só jogava pro lado da base Mentira. Ele achou que se você viesse de trás, por exemplo, você tacava pro outro lado. as pop lá em cima. Imagina, esse cara vai tacar na frente na screen, tá? descobriu. E, aí, não, e o é, pior, é, no mesmo, é, no mesmo dia, nós, nós contou pra ele. No mesmo dia ele caiu com um cara de pop na sala e o cara falou, por que você nem secou? Né? <laughs> Aí ele, para de ser burro, moleque. A Luke só joga né? pra um lado, moleque burro. Como se ele soubesse. né? Foi grandão, foi grandão pra cima do né? cara. É. eu escolhi Pop ali porque era. achava um bom cenário pra ela. O time dos caras tinha muito boneco que pulava e a Pop conseguia anular. E a gente precisava de um tanque na jungle, então achei que a Pop seria boa ali. E eu melhorei muito Pop na insistência mesmo, porque no começo eu não era tão bom de Pop, tá ligado? Aí eu comecei a jogar, jogar muito, treinei bastante. Até que eu fiquei com um Monte Pop. Acho que eu dei do ano passado sobre um Pop, não <laughs> ah, And they mentioned and they and they wanna know too about Zayaraka. Because you guys choose Zayaraka in both days. Why Zayaraka? Why Zayaraka? Because I hear so much now. If the both my lane phase is kind of. You guys fine. can see that you guys are lo in love with each other. So you guys just <laughs> pick the couple. Yeah. <laughs> I felt this patch Wakana is something overbop. I thought Zarwakan was really good to every every matchup. Which one. one is more OP, Zaya or Hakan? Hakan. Hakan. Hakan. Yeah. We have another question here too for everyone. Are we better for the, the second round? Are you are you guys confident that we can maintain the positive results? Did we fix our old <clears throat> problems? For sure. We don't have problems anymore. Not all the problems, of <laughs> course. we don't have it. It will be way better. No. Yeah we had a lot of problems. <laughs> So we can't fix everything. You know? Everyone. yeah, we can't fix every problem. <laughs> but of course we are playing better and I think this 2-0 is really important for our confidence during the stage games. So you guys are confident for now onwards, right? Yeah. yeah. And they want to know too, who you guys think will go to the playoffs? Pain. Ah. At first. boy, vai. <laughs> Pain is really important to go. Kaká. Yeah. Tá, besides Pain, because I hope you guys all trust us. Pain, Luz. Fluxo. Fluxo. Fluxo. Ninguém? Loud. Coloca Loud. Loud. So Liberty, Loud. Pô, a Red vai sair, velho. A Red, é último. Eu acho que sai. Pode jogar sim. Eu acho que Cabum passa. Cabum? Eu acho que Cabum. Quem que vai sair? Mas você fala que vai sair, não? Quem? Quem que vai sair? mano, esse, esse, último aí. Não sei não, mano. Agora tá se mexendo sozinho. Ele <laughs> tá falando sozinho. Ninguém tá dando atenção e... Ele que vai sair. <laughs> Luz. mine. Ah, <laughs> Speak okay? English, luz. Mine. Luz, em inglês, hein? Luz, loud, fluxo, pain, pain cabum, e liberty. E liberty. E liberty. Quem ficou de fora? Red, Red Kennedy está fora. INTZ, Cade, Fúria e Cade. Ah, eu concordo com o Diquedo. You guys agree with this top six Concord... I think only red. É, talvez I eu... I would add only red. É, instead é of liberty. Or Instead double. Then seven. One of them. <laughs> one of them. But not paying. Oh, yeah. of course not. one question from outside the game. What are your, your, guys' favorite hobbies? What you guys like to do besides playing League? I like I like to watch... Batalha de rap. Ah, ah tá. <laughs> Rap. Rap Battle. Battles. Rap battles. Oh, rap battles. MCDG? É. Você conhece MCDG? Conheço. O que você faz ah, momento? O que, like você fez na sua folga? Stay ah. home. Uh <laughs> -huh. é... Enxerga, cara. play <laughs> Be with my family and play more league. Respeito, <laughs> respeite cara, um, direito, cara. Para de mentir. Cara, que mentir, cara. Tô falando na moral. De vez em quando eu dou um pião com os parceiros só. Já. De vez em quando. A pergunta é que, Odin, você lembra de mim no bloquinho do carnaval? <laughs> Depois do treino eu trovei os fãs lá no carnaval. Elibe, vai, what you like to do besides playing league? I like to sing. I like to go karaoke. Actually, Bivoy sings really well. Bivoy and Jero, yeah. we learned Bivoy and Jero. And me, and me, me. Me, and Jero, we can... Uh, é o trio, né? Yeah. I, I like to cook. I like, I like your food. And I like... And I like to eat. <laughs> I like to eat. Why are like Bevo and Wiser hobbies like so cool? Like cooking and singing. <laughs> And o do, cara é pro baile. like <laughs> watching something or like doing nothing. I like boys. I like to play soccer. Ah, carioca! Pelo amor de Deus. Meu tempo livre eu gosto de pintar quadros e fazer esculturas fazer produtos I like to read. não tenho nenhum hobby. Não seja né, baile, nada ou assistir alguma coisa. É, Vamos Os meus aí, Fala que você faz escultura, toca, toca piano, faz balé. Eu gosto de cator, sair e assistir, sei lá. Ele combou. Ele combou, foi os Ah, eu gosto assistir alguma coisa, açaí, japa, padrão pro player. Um açaízinho encaixa velho eu gosto de Assistir. Assim. cozinhar, Assistir. cantar, assim. para, <laughs> sair não, para. com meus amigos sair, e assistir batalha de rap enquanto eu vejo assim, um filminho gostoso. Ele meteu assim, sair com meus Ele amigos, eu vou Eu saio sozinho, saio com os amigos não. Sim. <laughs> É, tu, sai sozinho. O Prodeto é sair, de que é sair com os amigos. É só com os amigos. E chegamos ao fim de mais um Pen Responde. Ah. ah. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigado a todo mundo que torceu por nós nessas últimas semanas. A gente sabe que o resultado estava difícil de vir, mas finalmente veio 2 a 0 A gente vai continuar se empenhando bastante para conseguir mais 2 a 0 e para conseguir continuar evoluindo e mostrando essa evolução no CBLOL também. A gente está bem feliz com o nosso dia a dia, está bem feliz com o ritmo do time. Então, nosso foco agora é manter isso. Então, muito obrigado pela torcida de sempre. Não esqueçam de deixar seu comentário aí embaixo, falar o que vocês acharam do vídeo. É, deixa o curtir de vocês também, compartilhe o vídeo com os amigos. E é isso, até a próxima. Quem sabe vai, vem um 3x0. 3? É, na semana vem 3x0. Valeu, guys. Bye. Tchau.